Ciao viva, vivo cuenta in historia. Entre Africa et Roya, Roya Roya Roya tan viva. De Sidema Roya Roya Roya bella et tan viva senti, Natalia Natalia Parla de fraternita En français, tu es mon frère Tu es mon frère En italien siamo fratelli Roya Cedric din Choaza Nenkaria de Natalia Talia les Fraternita En française, Tu es mon frère En italien Siamo fratelli Royal oh, Royal est un viva.